Привет, девчонки! В зоне вещания проект varimuzefis.ru и я, Юлия Рыж. И сегодня я вас приветствую на кухне и хочу вам рассказать свою историю успеха. Так как постоянно ко мне приходят люди, задают мне кучу вопросов по этому поводу, и я понимаю, что другим людям я отвечаю, а аудитории нашей сами мы никогда еще не рассказывали о том, кто мы, что мы, как мы вообще добились того, что у нас сейчас есть. Поэтому сейчас вы можете заварить себе чашечку кофе, либо чая, и, и расслабиться, потому что я буду рассказывать вам длинный свой монолог о том, как я добилась успеха, и, конечно же, делать а, поправки и ремарки на то, что куда вам стоит смотреть, где вам стоит подстраховаться и что вам нужно сделать для того, чтобы добиться успеха. А, итак, поехали! А, началось все с того, что с самого детства мама приучала меня стоять на ногах, потому что она мне всегда говорила, Юля, ты должна всегда стоять на ногах, э, дабы не спрашивать лишние деньги на те же самые элементарные бытовые вещи, такие как прокладки, да, потому что ты должна быть девушкой, которая должна оставаться загадкой. А загадкой ты можешь оставаться тогда, когда в тебе есть определенные э, недомовки. Э, поэтому не нужно рассказывать о том, куда ты тратишь деньги, э, если они есть у тебя всегда на руках. А, поэтому с самого детства, наверное, класса с 11 я начала работать. Сначала это были элементарные работы, такие как я работала продавцом, Потом э, я работала очень много а, менеджером по продажам, конкретно разговаривала с людьми, потому что действительно люди мне нравятся, и я очень сильно люблю людей. А потом я начала развиваться. Э, я работала у себя в институте на кафедре туризма, да, курортологии, я была преподавателем. А потом я понимала, что мне нужно развиваться, и так как я первое образование получала в туризме, Естественно, первым, чем я решил заняться, это туристическим бизнесом. А, работала я сначала просто менеджером, потом главным менеджером, потом в туроператорской компании. И, и а, в итоге я поняла, что работа мне не то что нравится, я получаю деньги. А, я очень сильно хотела всегда путешествовать, хотела увидеть мир, зарабатывать деньги и, естественно, общаться с людьми. И поэтому родители меня отдали именно менеджерам по туризму. И они думали, что, естественно, я все свои мечты воплощу, воплощу в жизнь. Но случилось так, что это оказалось только иллюзия. Я сидела в офисе, я переставляла бумажки с места на место, рассказывала людям о том, какие есть замечательные страны, и сама никуда не выезжала. А в связи с этим, в общем-то, ну, меня стал Э, стала такая дилемма в душе, что я действительно поняла, что я, у да, деньги важны, но я очень сильно хочу заниматься тем, что мне действительно нравится. И я решила перестать быть рабом денег и, и заняться тем, что мне очень нравится. И я пошла получать второе образование, телерадиоведущий, и решила попасть в телек. А, да, это была моя заветная мечта, которую я реализовала с помощью визуализации очень быстро, после того, как я начала обучаться через полгода я попала работать на Первый канал. Вот тут я почувствовала эйфорию. Это камера, это всемирная любовь. Меня показывают по телеку. О, как классно, как круто. Тебя смотрят родители, тебя видят твои знакомые и говорят, о, я знаю эту девочку. И вот тут я поняла действительно, что может доставлять радость. Радость доставляет эмоции. Я улыбалась, и я улыбалась с утра э, ли, лицам Э, Первого канала с э, программы «Доброе утро», да, и я улыбалась операторам, я улыбалась э, людям, с которыми я общалась по созданию сюжета, и я действительно получала удовольствие. Но сразу могу сказать, что телевизор – это иллюзия. То есть они говорят, окей, ты попадаешь в экран, но мы тебе не платим денег ты получаешь удовольствие, но ты должна быть либо содержанкой, которые, то есть, э, есть богатенький папочка или богатенький э, дядечка, который может тебя э, содержать, и просто появляешься в телеке. А, увы и ах, я никогда не хотела зависеть от кого-то, да, и я понимала, что э, деньги мне все-таки нужны. И в, на протяжении всей своей жизни до этого момента я всегда хотела создать свое дело все время, потому что я понимала, что я не хочу работать ни на какого дядю, потому что я понимала, что рамки, которые ставят меня э, офис, меня не устраивает, меня не устраивает одежда, меня не устраивает, что мне нужно вставать слишком рано и куда-то бежать, меня не устраивает то, что у меня зарплата в определенный день, да, меня все вот эти вот невзгоды, они меня не устраивали. Я хотела быть самой владелицей своей жизни. Что же произошло дальше? Э, думала я так думала, чем бы мне заняться, э, и дошла до того, что я вышла замуж. Я вышла замуж, у меня появился прекрасный ребенок, и тут я все равно не прекращала работать. Потому что я понимала, что деньги мне очень сильно нужны, потому что у меня появился ребенок, у меня появились новые цели, у меня появились новые желания и, естественно, новые потребности, которые мне приходилось, ну, хотелось оплачивать самой. Но э, я работала так до 6 месяцев, пока моему Елисею не исполнилось 6. Тогда я поняла, что я нужна ребенку, нужна мужу и решила оставить э, свое место на Первом канале. А, действительно, это было очень сложное решение, потому что я, ну, во-первых, оставалась без средств к существованию личных, да, и к тому же, ну, кроме того, что я успела накопить, кроме того, я понимала, что я подписываюсь на том, что я буду примерно 24 часа в сутки находиться э, в одном месте с одними и теми же людьми и, и с минимальным количеством информации и выхода в свет. А, естественно, после того, как я стала варить борщи, сидеть дома, я тоже находила, чем себя можно было занять. Но после того, как у меня мои э, средства лично накопленные стали кончаться, э, я начала чувствовать дискомфорт, и в семье начались проблемы. Потому что э, муж начал требовать чеки, чтобы я приносила с каждой покупки. Я не говорю, что я сейчас не веду контроль финансов, но тогда это выглядело так, отчитайся за каждую булочку. А, когда меня в очередной раз попросили это сделать, я поняла так, стоп, я этого не хочу. Мне нужно срочно что-то придумать, что-то делать, как-то становиться на ноги. Но так как я была э, в декретном отпуске, я сидела с ребенком, то есть была, получала сущие копейки, как я это называю, но сейчас, по данным, мне кажется, они не изменили, 6 тысяч рублей в месяц, была очень маленькая сумма для того, что я проживала в Москве. А, а, я понимала, что эти деньги очень и очень сильно мало. А, к тому же начались э, проблемы в семье другого характера, мы перестали понимать друг друга с мужем. Раньше я была звездой, я выходила в свет, я общалась, приносила кучу новых эмоций. Тут я закрылась в четырех стенах, потому что у меня был ребенок, у меня окружали только мамочки на площадке, которые говорили о подгузниках, которые говорили о, о том, что съел ребенок их сегодня на утро, и я понимала, что я начинаю сходить с ума что я никогда не хотела быть вот этой заурядной мамочкой, которая постоянно перемалывает, что же ребенок съел и как он покакал, простите. А, для меня было важно очень саморазвитие и движение вперед. Я всегда ребенку хотела дать больше, чем он на самом деле. Я думаю, что каждая мамочка хочет именно этого, хочет дать <clears throat> того, что у нее не было. Естественно, а, я а, начала думать, как я это могу сделать. Проблемы в семье продолжались, и я понимала, что мне нужно и удержать семью, и одновременно а, начать зарабатывать и менять что-то в семье, потому что я понимала, что тот уклад, который сложился, меня не устраивает. Меня не устраивает, что муж приходил домой, я подносила ему борщи, на этом наше общение заканчивалось. А в этот момент, э, спасибо огромное моим родителям, моему папе, я его очень сильно люблю, это первый человек, э, который был моим наставником всегда по жизни, который всегда говорил о том, что нужно работать на себя, нужно создавать свое будущее самой и никогда не работать на кого-то, а делать свою жизнь собственными руками и он мне увидит о том, что я действительно чахну, в этой во всей, э, в этом борще, как я это называла, да, и бегудях, он мне сказал, Юля, я вот э, в интернете нашел сайт э, очень хорошего молодого человека, зовут его Артем Мельник, пойди посмотри, чего он вообще говорит, да, потому что как бы я, э, мне кажется, что там есть зерно, вот посмотри на это зерно. Естественно, так как у меня было очень много времени в этот момент, я сидела дома, я зашла на сайт Артема Мельника. Сейчас я этого человека очень сильно люблю. В тот момент он мне показался э, новатором во всем, потому что я никогда не думала, что деньги можно зарабатывать с помощью интернета. Я вообще не думаю, что, ну как и многие люди, что деньги в интернете есть, потому что интернет это что такое амортное, это что-то, позволяющее связать друг с другом там в социальных сетях, пообщаться, картинку перепостить и все. То есть как бы я не думала, что за этим может стоять многомиллиардный бизнес, да. И тогда я познакомилась с Артемом э, и пошла обучаться в финансовую академию через интернет – а, ну, естественно, это было с разрешения мужа. А, мне пришлось с ним договориться, объяснить ему всю ситуацию, что я очень сильно хочу развиваться, не хочу сидеть на месте. И первый вебинар, который я посетила, это был а, вебинар Артема Мельника, на который я у своего мужа Деньги, это были 4000 рублей тогда, я помню, это был 2010 год. Я на коленях умоляла, чтобы он мне их дал. Я помню то выражение лица, с которым он мне их дал. Он сказал, э, возьми, и я знаю, что тебе ничего не получится, еще раз докажи себе, что ты ничтожество. А в тот момент я поняла, что я не имею права на ошибку, потому что если я это сделаю, э, жизни мне дальше не будет. То есть я также останусь ничтожеством, которое я катилась и скатываюсь дальше, да, и, э, и меня это все поглотит. Я это все хорошо поняла и приняла решение, что я так или иначе я применю все знания, которые даст мне Артем, и, и э, внедрю их в жизнь. Что получилось дальше? Естественно, так как я, это был мой первый вебинар, я даже не знала, как подключаться к него, я не знала, что делать, я знала до этого в компьютере только кнопку Enter, да, то есть как его включить, и все. А тут мне пришлось изучить какие-то технические навыки, чтобы зайти на сайт и прослушать трансляцию. А, естественно, я ничего не смогла применить. Но я вынесла для себя одно, что в интернете деньги есть. Я это очень сильно хорошо прочувствовала, и я поняла, что раз кто-то может эти деньги получать, почему это, этого не могу делать я? А, после того, э, как прошел этот вебинар, муж, естественно, посмеялся, потому что я ничего не смогла сделать, э, но я помнила свое обещание, что я обязательно применю все навыки эти, которые узнала. И я начала делать. А, благодаря э, Артему я создала свой первый блог, да, и который начала потихонечку вести, точнее, как это было все. Муж пытался разобраться, да, точнее, он создавал мой первый сайт, он пытался там Э, показывал мне, как добавляются картинки, точнее даже не показывал, сначала делал он это все сам, то есть не постоянно приходил для того, чтобы добавить новую запись на сайт на свой, да, мне приходилось его ждать. И это происходило очень долго. Так как он работал, он не мог мне уделять много времени, он приходил с работы, садился за компьютер, начинал смотреть какие-то либо видео, либо читать. У нас был тогда на двоих один компьютер, и я, естественно, ничего не могла делать. Но в этот момент я поняла другое. Я вспомнила о том, что если ты хочешь стать успешным человеком, ты должен попасть в общество успешных людей. А, я очень сильно загорелась идеей попасть в обучение, в личное обучение к Артему а, потому что ну, это был единственный первый человек, которого я узнала в интернете. И я ему настолько поверила, настолько у него действительно очень классная Э, выстроенные доверительные отношения э, с людьми, действительно он чистый, честный и открытый. А, и я э, просто решила с ним познакомиться. По, вообще не знаю, каким течением обстоятельствам, судьбы, нам удалось с ним встретиться в Москве просто так, он просто решил со мной встретиться. И на этой встрече я действительно ну, была такая же, как и я сейчас с вами, открытая, честная, говорила все, что я думаю, и, естественно, жаждала помочь ему, я понимала, потому что мне очень сильно хотелось э, отдать ему вот все за то, что он мне показал, что в интернете деньги есть. Я их хотя еще не чувствовала, но я понимала, что вот-вот-вот, вот скоро, вот они вот будут скоро. Но то, что он мне дал возможность, дал шанс изменить свою жизнь, это просто перевернуло все. Я не могу сказать, наверное, это подкупило Артема, он в тот момент набирал трех человек в обучение, об этом он никому не говорил, это было э, очень секретная информация, и тогда он сказал, э, Юля, я женщин никогда не обучал, да, но я готов тебя взять, потому что вот ты такая. Вы просто не представляете, насколько у меня трепетно было внутри, когда я понимала, что мне дали шанс. Мне дали шанс, и сейчас я не буду разбираться с кучей непонятной информации самостоятельно, а мне просто-напросто все принесут на блюдечке и расскажут, что нужно сделать по шагам. Потому что когда у тебя есть наставник, ты точно знаешь, нужно делать А, Б, В, а Сначала А, потом В, потом за Б хвататься, еще что-то. То есть у тебя нет структуры, а с наставником у тебя всегда есть четкий план. Четкий план рассчитан именно на тебя, а не просто там на кого-то, да? И последние свои деньги, которые у меня оставались, я отдала ему, потому что я понимала, что за обучение, тем более за выжимку опыта нужно платить. И я здесь всегда плачу, я, то есть, постоянно на какие-то тренинги, меня даже если зовут бесплатно, я все равно плачу деньги, потому что знаю, что если я заплачу деньги, я от этого возьму все. А если я возьму все, я, конечно, заработаю гораздо больше, э, чем если я просто приду бесплатно. А, что же произошло дальше? А, я начала э, понимать, что я э, очень сильно завишу от мужа я не могу добавить простую картинку на сайт или тот же самый текст. А, и у меня была проблема с этим. Я начала разбираться, пока мужа не было дома, я начала смотреть какие-то видео, понимать, что вообще, как там происходит, потому что для женщин в тот момент вообще было очень мало информации, все было мужским языком, очень сложно, очень непонятно. Для меня вообще виджеты, Э, и гаджеты практически не отличались ничем, хотя сейчас я понимаю, что это огромная разница, вообще они друг с другом вообще никак не связаны. А, смысл в чем? Э, после того, как я начала вести блог, я поняла, что я не очень сильно а, хочу писать, потому что я люблю говорить, я люблю общаться, а вот писать я не люблю делать, даже если я работала корреспондентом, я понимаю, что это дело, которое мне не очень сильно нравилось. А, а Артем Пера, что он мне сказал, что ты должна получать удовольствие от того, что ты делаешь. Естественно, я стала видеоблогером, я стала, взяла канал, канал на YouTube, который до сих пор про, э, эм, развиваю, и, и начала потихонечку снимать видео. И таким образом вывела свой блог именно э, в видеоформат. А, после этого я поняла, что, ага, у меня была огромная проблема. Я не могла работать с сайтом. И я понимаю, сижу и понимаю, что... Потому что если очень много женщин, таких как я, которые хотят начать в интернете что-то, но они ничего не понимают в этом, значит им нужна моя помощь. И тогда о Эврика, оно щелкнуло у меня, щелкнуло о том, что любую проблему, которую вы можете решить, еще кто-то в данный момент хочет решить. И тогда я создала сервис-сайт, заботливый сервис-сайт, который нес э, э, следующий посыл. Вы вместе со мной, ну, с женщиной, делаете, женщина, естественно, делает свой сайт. То есть изначально мы вместе с, по шагам просто садились, я объясняла, что такое, ну, на начальных этапах, объясняла, что такое домены, объясняла, что такое хостинг, мы вместе заходили в хостинг, вместе его оплачивали, мы делали вместе все до того момента, когда сайт начинал работать. И я понимала, что я получаю деньги за то, что мне очень сильно нравится. А, мне нравилось помогать людям, Б. Я разбиралась в том, э, и разбираюсь, естественно, до сих пор, э, новом, что э, я до этого никогда не знала. И третье, я, естественно, помогаю реализовывать мечты другим людям о том, о чем мечтала я. А, в скором времени я а, улетела на свою первую зимовку, где я поняла, что по-другому я жить больше не хочу. Как много э, уходит от меня в эту зиму. То есть э, я видела, что мой ребенок э, эм, получает постоянно дерматит, когда холодно. То есть у него были постоянно красные щеки. То есть я понимала, что в холоде ему находиться нельзя. Э, я понимала, что он очень много кричит и плачет от того, что ему нужно одевать колготки, ему не нравится носить колготки. Я видела, насколько, когда мы прилетели первый раз на Бали, э, у него глаза вот так вот открылись, он сказал, мама, пальмы, не снег, пальмы. Он был в восторге от того, что мы прилетели из холодной зимы в теплое лето, мы начали есть фрукты, которые он никогда не видел, мы начали купаться в море, э, которое он тоже никогда до этого не видел. Э, он испытывал кучу эмоций, когда он видел вот эти гигуан, и он их ловил руками, говорил, вот это мои друзья. То есть я понимала, что многие дети не имеют этой возможности, не имеют возможности эм, э, находиться на море в тот момент, когда в России холодно э, что мамы им приходится работать в офисе и постоянно быть закрытыми. Да, и в этот момент, первый раз, когда я улетела на Зимовку, мы познакомились с Саней, и, и мы а, открыли новый проект именно для девушек, именно связанный с тем, чтобы девушки уходили из офиса, потому что они могли дать своему будущему потомству э, другую жизнь. Иную, как говорит Стив Джобс, именно иную. Потому что то, что мы видим э, за э, окном, это дети, которые э, дерутся, отнимают силы, не умеют общаться, пытаются хамить, а, они агрессивны и настроены против, потому что в семье нет, э, нет гармонии, э, потому что а, им не хватает витаминов, потому что им не хватает солнца. Очень-очень много причин, по которым дети себя ведут не так, как им нужно было бы. Да? А, и сейчас я э, очень сильно горжусь тем, что помогаю многим девушкам именно изменить свою жизнь именно начать действовать по-другому, именно получать удовольствие от жизни и, и э, показывать э, своим близким мир и э, получать от этого удовольствие. Что я вам могу сказать? Э, что я могу вам посоветовать на данный момент, на что вам нужно обратить свое внимание? Э, это, во-первых, на... Э, многие жалуются, что не могут найти каким бы бизнесом им заняться. Вот я вам сейчас привела пример, как я нашла один из видов бизнеса, который мне тут же помог улететь э, за границу, да, на целую зиму. Попробуйте посмотреть, какие проблемы вы решали по жизни. То есть, какие проблемы вы решаете сейчас. Если у вас сейчас есть проблема, решите ее, а потом помогите людям решить вашу проблему, точнее их проблему. И тогда на этом может завязаться ваш бизнес. Не думайте, что там вот, там я люблю ковыряться в носу или еще, или еще что-то делать. И попробуйте не на любимых вещах, а именно заработать на проблемах. Потому что когда многие говорят, я там люблю жарить яичницу, как я на это могу заработать? Э, много вариантов есть, да, там, например, открыть канал на YouTube, начать жарить яичницу разными способами и так далее, так далее, так далее. Но Попробуйте зайти с другой стороны. Если у вас вы встали в тупор, вы не понимаете, чего вы хотите, вот попробуйте с другой стороны зайти. Попробуйте найти проблему, решить ее и предложить на этой основе бизнес. А второе, что бы мне бы хотелось э, сказать вам, это найдите своего мотиватора. Для меня мотиватор – это глаза сына. А, э, я очень сильно люблю его, и, и готова ради него сделать очень много. Ради него я и поехала э, на свою зимовку, да, я никогда не была в Азии, мы вдвоем с ним э, поехали за границу, точнее в Азию, да, я не знаю языка. Э, и именно то, что мне очень сильно хотелось показать ему, что можно по-другому, по-иначе проводить время, что он у меня будет уникальным, а не таким, как все, которые раб, э, сейчас находятся на улице – я начала действовать. Я действительно глядела, э, вспоминала эти глаза, когда он плакал, одевал эти колготки, и мне очень сильно хотелось никогда больше не причинять ему этой боли. Я не хочу, чтобы он надевал колготки, я не хочу, чтобы он страдал, я хочу, чтобы жизнь его складывалась иначе и по-другому. Я хочу, чтобы он э, рос э, с иностранными детьми, я хочу, чтобы он э, рос в любви, которую, например, та же дарит Азия, которая люди улыбаются тебе, и люди хотят тебе всегда помочь. И действительно, я этим сейчас и занимаюсь. Если ты мама, я обращаюсь к тебе. Посмотри на своего ребенка, что ты хочешь для него – Хочешь ли ты для него обыкновенную жизнь, которую проходят все дети? Садик, школа, э, институт, работа, пенсия. Если ты хочешь такую жизнь, ты можешь оставить все как есть. Если ты хочешь другое, если ты хочешь другого посыла, если ты хочешь, чтобы твой ребенок стал уникальным и попал в эти 10% людей, которые вершат свою судьбу сами в мире, то ты, именно ты сейчас должна что-то предпринять и сделать. Потому что именно от тебя зависит таким, который, э, кем станет твой ребенок. Неважно, сколько ему, 6 месяцев, 5 лет, Именно от тебя зависит то, что ты сможешь дать ему в этой жизни. Если ты будешь рассчитывать на мужчину, то мужчина может в любой момент покинуть тебя. Мужчина может в любой момент э, э, стать неверной опорой. Я не говорю, что это могут быть все, но такие случаи бывают. То есть, поверь мне, от, только от тебя зависит то, кем будет твой ребенок, потому что ты мать. Ты мать, которая можешь изменить жизнь своего сына или своей дочки. И третье, я хочу э, тебе посоветовать, э, это обязательно сменить общество. Если ты сейчас находишься в том обществе, которое тебя гнобит, если ты сейчас находишься в том обществе, которое тебя считает за ничтожество, если ты находишься в том обществе, в котором люди не стремятся ни к чему, и зарплата в 20 тысяч рублей их верхний потолок, беги. Просто беги. Если ты не изменишь свое общество, ничего хорошего в жизни у тебя не будет. Общество, э, мой наставник, он мужчина, да, был, были многие вопросы у нас с ним, потому что все время говорю, а вот Тем, а, ну ты мужчина, стань, пожалуйста, на позицию женщины, вот, вот мне 26 лет, у меня ребенок, у меня муж, как мне в этой ситуации поступить? Она говорит всегда, Юля, я никогда не стану на твою сторону, потому что я мужчина. И мне постоянно переходилось перерабатывать те слова, которые он мне говорил. Я ему вечно благодарна за то, что он помог мне изменить жизнь, но я знаю, что с наставниками, с мужчинами сложно работать. И я ему благодарна за то, что он вытащил меня из той среды, в которой я жила, и переместил в ту, в общество счастливых, а, благополучных людей, к которым я сейчас вращаюсь. И именно те люди стали мне друзьями. Именно с теми людьми я могу поделиться горестями, бедностями и, и естественно, радостями, которые будут, э, когда ты им говоришь, что у тебя все получается, радоваться за тебя, а не завидовать и говорить, блин, а что же у меня-то не получилось? Поэтому я, э, третье, что тебе нужно сделать, это изменить общество и найти наставника. А, я сейчас хочу тебе немножко простимулировать и хочу показать, тебе ролик, э, который очень приятен моей душе, и это то, как мы с Елисеем проводили первую нашу зимовку на Бали. Посмотри, посмотри и прими решение, что эту зиму ты проведешь не так, как ты проводил ее всегда. А, возможно, не эту зиму, следующую, но прими решение и не отступай от него. А, с вами была Юлия Рыж, и до скорых встреч на просторах интернет и в проекте «Вализм» из офиса. Пока-пока. Призвание не радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. ля Мы свое призвание не забудем, Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда